Saya tak berkemampuan. <laughs> Saya takut bunga tu palsu. Tai ayam nyori. Ha. <laughs> Oh. Ah. Terima kasih banyak ni. Kak, saya dah dapat kerja tau kak. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Sekarang kan lagi pandemi ya, masih pandemi cuy ya. Nggak tahu berakhirnya kapan gitu ya. Dan sudah satu minggu ya kita nggak ngereaksi video cuy ya. Dikarenakan mic saya juga yang kemarin rusak dan uh, kebetulan juga anak saya sakit cuy ya. Anak saya sakit. Dan kali ini kita akan mereaksi lagi sepatu reunion live 2020. 2022 cuy yang terbaru ya. Di sini saya mereaksi yang episode kedua cuy ya. Yang mana di sini katanya katanya yang bintang tamu atau tamu jemputannya itu adalah Dato Sri Siti Nurhaliza cuy. Salah satu favorit penyanyi atau diva favorit saya yang ada di Malaysia cuy saya penasaran banget. Saya rasa ingin tahu banget gitu ya bagaimana lakonan dari Dato Sri Siti Nurhaliza di episode yang kedua kali ini cuy ya. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa cuy ya, kita akan membuat tiga part ya seperti biasanya cuy ya. Saya akan mengambil video ini tuh dari Project Lawa cuy. Jadi kalau korang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya dan jangan lupa bagi korang yang belum subscribe juga bantu subscribe cuy ya. Dan jangan lupa juga cuy ya uh, follow TikTok saya cuy ya karena saya akan aktif live di sana juga dan membuat konten reaksi juga di sana cuy. Jadi jangan lupa follow gitu ya. Oke dan saya sudah banyak cakap di sini cuy ya. Jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tiga dua satu Oke Project Lawak. Alright guys, welcome back to my channel. So, untuk video kali ini kita akan satu Reunion Lab Ini kucingnya jadi bahagia yang pertama. Let's go. Jadi gemuk banget ya. Oke, okay, awal rahim ya. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Jeb. Assalamualaikum. Cik. Waktu salam. Ah, saya datang nak interview. Interview? <laughs> Tak nak interview uh, watak apa? Oh, watak pula. Job apa? Inilah kerja yang cik tengah buat yang, ni. Yang kosong menyimin. Ah, yelah. <laughs> menyimin. Sebab akak saya pesan kalau interview pakai kemas-kemas. Orang pandang. <laughs> ya, ah, ya. Jangan disebabkan. Yelah. Betul, betul, betul, cik. Jangan disebabkan cik tak kemas, cik salahkan saya. Eh, tak payah nak pelawak dengan aku. Tak, masuk kemas tu biasa je. Ikut ikut ikut posisi yang kau nak lah. Yang macam ni kau nak ambil alih syarikat aku. <laughs> Ya, ya. Taklah, cik. Kadang terlalu apa ya? Terlalu rapi. Ah. <laughs> tapi, tapi kau kasar tak rambut kau kering? <laughs> eh. Kenapa je? Johari. Eh, eh adik Juwita yang berniaga kuih dekat simpang tu. Ya, yeah. oh cik kenal akak lah saya. Eh tak payah lah. <laughs> kalau Juwita atau akak kau tak payahlah pun cik cik. Tak payah pun cik. Ah kalau begitu awak panggil saya cik lah. Eh. <laughs> Bila kau mendah diri, janganlah kau upkan diri kau. Tak, kalau tak ada siapa yang cik-cik, saya tak cam siapa yang minta kerja. <laughs> Boleh cik, saya memang nak kerja sangat. Saya dah saya dah terlampau selesa sangat kat rumah. Jadi, saya nak cuba cabaran baru saya memang ada kerja-kerja buat-buat simen ni dulu memang saya lah orangnya. Apa pengalaman kau? Ha, saya pernah buat pasu kat rumah je. <laughs> Buat pasu? Boleh je eh? Buat pasu tanah liat. Tanah liat lain. Ya ke? Itu apa? Ha, ni semua saya punya resume. Eh. Apa yang buat pasu Satu itu bag. apa ya? Ha, ada sekali sijil uh, ah, 4 kali 100, uh, 100 meter. Dia kan melamar Boleh kerja eh? kayak okay, ini eh? cuy. Manager lah, gitu. Lah, tapi tinggalkan resume ni. Okay. Akak kau cerita, kau ada cerita kan? Eh cik, ha, boleh jangan berulang kali cik, juta-juta <laughs> saya yang datang nak minta kerja Saya nak pastikan, saya nak pastikan. Kayaknya ak- ak- ni. Akak saya cantik, ah, cik tengok saya pun cik tahu adik. Siti Nur Aliza kan. ya? Ya, ya. Ya, ya. Okey, okey. Okay. Boleh? Besok saya datang. Eh? Besok datang, besok datang. Baik, terima kasih cik. Ya, ha. syukur Alhamdulillah. Besok pakai biasa. Pada be- be- bekerja je, pakai kot. Ah, ha, yelah, ini interview je cik. Oh, jadi. Ya, ya. Ha. Cik lah pula pakai baju saya. Saya tak cam, nanti ingat sama-sama kerja. Eh? Kena bully. Adik Jurita kerja Halo. sini. Halo. Ha. Ha. Halo. Oh, ini yang gantikan swipe ya. Dari pencarian ini cuy, uh, sepatu yang hilang kemarin cuy ya. Namanya Dewa Arte. Dewa Arte. Dewa Arte. Bagaimana sih penyebutannya ini? Ha, ha. Ha. Oh, ha. ha. Hmm, hmm, hmm. Ha? Ha, okey, bye. Okey. Ya. Eh, eh, tak cakap dengan orang ke cakap dengan itik? Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> orang lah deal projek. Ya. Ha. Ayah tahu tak siapa tadi tu? Eh, siapa tadi? Kamu bersembang? Adik Juwita. Juwita? Juwita yang jual kuih kat tepi simpang tu. Oh, yang, saya, depan flat tu. Yang saya minat tu. Oh, eh kenapa kamu minat dia? La ilaha illallah. <laughs> tak, saya tak, tak ada hak ke buka macam ni minat kat orang cantik? Eh, tak adalah. Best, muka... Eh eh, nak cakap muka kan macam body shaming pula kan. Ah ha, boleh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ah, tapi eh tapi kamu boleh tu. Pasal kamu duit banyak. Ni yeah, dia eh, ya. Pasal, pasal duit. muka tu kamu jangan risaulah. Orang sekarang ha. tak ah. kira muka ya, duit dan poket ha. semua boleh ya. Betul betul betul. betul. Ha? Eloklah kamu pun ada orang minat dah tak ada lah nak berfoya-foya. Okay, ya. Nak perempuan sini sana. Dah dah, dah, dah, dah ya. pun. Dah dah makin besar aib saya ayah. <laughs> Jadi ayah support saya ya. Ha? Ayah support saya hey. Eh, tau. Ayah, anak mestilah support begini ni eh. Dah. Ternyata pandai juga ya. Oke, okay, oke. Okay. Wah, ini dia. Wow. Eh, mereka ini tidak tahu ya. Ternyata tamu jemputannya Datu Sri Siti Nuralisa, Ji. Iya, iya. Bagaimana ekspresinya? Ini. Okey. Nanti kita nak jual ramai yang tengah tunggu sambal kakak ni. Yelah, ni sambal apa ni kak? Ni uh, sambal lepeh. Sambal? Sambal lepeh. Oh, sambal lepeh. Oh, jarang saya dengar tu kak. Uh, sambal lepeh ni orang lepeh pandai Orang ah, kak? lepeh, ya, kak. Asal tak apalah kak. Ni kak, untuk akak. Seperti okay. selalu. Seperti selalu. Yelah kak. Aduh. Macam itulah, hari-hari bagi kakak bunga. Tak pernah miss tau daripada dulu sampai sekarang. Akak. Adik ni comel betul lah. Benda ni bukan saya beli, saya petik. Si, si, si, si. Untuk akak, akak, akak dah berkorban banyak dah dengan saya. Tapi ah. tak apa. Adik bagi bunga teh ayam sekalipun akak cium <laughs> wangi. Ah, tapi jangan, Kak. Jangan. Kalau bunga teh ayam, jangan. Sebab saya tak berkemampuan. Saya takut bunga tu palsu. Teh ayamnya ori. <laughs> Ah. Terima kasih banyak, Adik. Kak, saya dah dapat kerja tau, Kak. Saya ah saya dapat kerja. Saya dapat dekat Johan kon, kon apa? Construction tu. Aduh. Ha? Saya dapat tu. Kalimat ah, je. Je pada. Akak minta sangat adik tak payah kerja. Tak payah kerja macam tu bahaya. Yang panjat-panjat bangunan kan? Akak. Cuci tingkap. Yang goyang-goyang pokok tu ya? Kak. Kan? <laughs> Nak buat apa goyang pokok kak? Akak. Yeah. Akak dah lama tanggung saya. Saya tak kerja sampai mak meninggal lepas tu akak tanggung saya. Saya tak nak sampai akak pula meninggal pun saya nak kerja. Yes. Adik, kakak masih kuat lagi. Kakak tak ada masalah. Kakak boleh sanggung adik semua. Adik tak payah risau. Sejak pada mak ayah tak ada, memang itu dah tanggungjawab kakak. Dah, ni masanya untuk akak berehatlah, kak. Saya kerja, akak relax je. Eh? Tak payah, kakak kerja. Adik relax. Adik duduk, tak payah. Biar kakak. Selagi... Kenapa, eh, kenapa kak? Kak? Ah? Eh? Kak, Akak tak sihat ni. Selagi nyawa di kandung badan. Nyawa apa tu dah batuk-batuk tu? Akak kan betul. <laughs> Lupa dia luka. Aish, eh, akak. Jangan kelap, kak. Oh, Jangan oh, ceritanya saya sakit. Buat ya? test kan? Tak, tak. tak. Akak okey, akak sihat. Akak eh, sihat. Jangan kak. risau. Biar kakak yang kerja. Alah, dah lah. Tak apa. Saya kerja. Dah, akak relax je lah. Akak ni. Pula. <laughs> eh? Adik. Ah, kenapa, kak? Apa, kak? kakak dah janji dengan mak ayah dulu. Biar kakak aja yang jaga, kakak yang kerja. Tak kisah, apa pun berlaku, adik tetap di bawah tanggungan kakak. Masih. <laughs> tak nak kak, saya nak kerja. Dah, sudah-sudahlah tu akak menjaga saya. Okey. Senior ah. banget sih lakonan Siti Nurhaliza ya. pesakit yang datang pada hari ini. Oh, ceritanya Sebab, memang sakit cuy okay. ya. Expire. Uhuh. Macam muda tak je. Oh. Siti Nurhaliz tu nampak gemuk kata. sangat ya. Duduk, duduk, duduk. Saya duduk eh. <laughs> Ah, nasib baik Habis melahirkan. Habis melahirkan. melahirkan. Tak lupa uh. saya ingat doktor. uh, <laughs> ah, Juita, um, sebenarnya saya dah lama memikirkan tentang awak hmm, tapi asik. saya rasa awak pun alhamdulillah insyaallah ya. Kita saya teringat <laughs> masa zaman kanak-kanak kita dulu di sekolah. Awak sebenarnya pandai. Ya, alhamdulillah tapi uh. nak buat macam mana? Saya Yalah. perlu lakukan tanggungjawab saya yang paling besar Apalagi hmm. doktor jaga adik saya lah. Iyalah. Doktor macam tu dulu ya? Ya. Sampai sekarang sama ada misai ya? Ha. <laughs> ah, saya teringat awak kata awak suka lelaki bermisai jadi saya simpan misai. ah. ah. Tak apalah Dita. Aduh, legend. Kejap kenangan manis kita. Ya, doktor. Jadi berbalik kepada masalah awak tentang masalah sakit penyakit awak ya. Dekat sini saya ada satu gambar contoh gambar X-ray yang saya buat sendiri. Ya, doktor. Awak <laughs> nampak tak? Buat sendiri. Itu saya punya ke orang lain? Tak, ini gambar saya. Oh, okey. <laughs> Awak nampak dekat sini ada apa? Pas banget. Saya, saya nampak macam ada bentuk-bentuk kabur-kabur macam tu apa tu doktor? Tak. Ha, kalau awak perhatikan betul dekat sini, ya. di sini dekat ada awak. Ah. <laughs> Nampak ya mulai ya mulai. Tapi tak apa. Ha, ha, Okey, kita lupakan sekejap ya. <laughs> ni ada tanda L ni. Awak faham tak apa maksud L? L tu apa? Belah left kiri ya? Left. Bukan, bukan, bukan. L tu, L tu selepas K. Oh. Huh? Lepas tu? ya, selepas K. L. <laughs> Kirain pick up line. <laughs> Ternyata bukan. Ha bertenang bertenang Juita. Tengok awak yeah. tengok perhati betul-betul dekat sini. Dalam dunia ni apa yang paling istimewa? Yeah. Bawa <laughs> Berat banget paling kerjanya Pak Ya ini. Dalam dunia ni. Uh -huh. Mestilah adik saya sebab saya jaga adik saya. Ya. Yeah. <laughs> Oh. Dan keajaibannya kan yeah. Bila dia berputar kan dia berputar Juita. Dunia pun berhenti bila sebut nama Juita. Asyik. Ha? Bapak dari dulu kan, doktor. Ya. Yeah. Dato' Azwan ni kan daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis nak usik saya. <laughs> tak apalah Juita kita sebenarnya, Tapi sebenarnya. Bila kita berhibur, sedikit sebanyak boleh mengubatkan jiwa kita yang resah. Betul, betul, betul, betul. Ni um, macam ni lah. Tapi sebenarnya doktor saya datang ni nak tahu apa yang sebenarnya yang saya alami sebab <laughs> Tapi habis lagi batuk saya. Ya setelah kita buat pemeriksaan minggu lalu, ya. kami dapati awak mengidap kanser hati. Okey. Kanser hati? Ya. Pantas sempat terus ya. Saya juga mempunyai hati kepada awak. uh, <laughs> Tapi Belagu banget Pak ya. Awak yang awak ada masalah hati tu Saya sebenarnya Bukan tak nak beritahu dah doktor Kalau saya beritahu dia memang dia akan Okey sedih Dia akan pengsan Dan doktor tahu tak Semasa kematian ayah dan ibu kami Sebulan dia merana Sebulan dia tak mandi Sebulan dia tak nak makan Dia dah macam orang hilang arah Ya, saya ya. tak nak adik saya hilang arah lagi sebab saya doktor. Saya rasa dia dia tak mandi bukan sebab merana tapi malas. <laughs> tak apalah kita. <laughs> Saya bagi ubat ni kat awak nanti awak boleh pergi dekat farmasi. Ah, hmm. InsyaAllah uh, lagi 2-3 minggu lagi kita berjumpa balik ya. <laughs> Saya cubalah doktor. Okey. InsyaAllah. Oh, udah selesai part pertama cuy. Oke cuy, itulah tadi part pertama sepatu Renan Live 2022 cuy ya. Yang mana di sini bintang tamu atau tamu jemputannya itu adalah Datuk Sri Siti Nurhalisa cuy. Dan di sini uh, lakonan Datuk Sri Siti Nurhalisa itu kayak tertata rapi gitu ya. Dan mungkin karena senior cuy ya, senior banget dalam uh, lakonan gitu cuy. Dan yang jadi pertanyaan saya yang gantikan uh, Suaib namanya Dewa itu saya belum melihat uh, wajah uh, wajah aslinya cuy karena di sini dia, dia kan jadi orang tua saya penasaran banget saya ingin tahu banget bagaimana wujud aslinya maksud saya itu maksud saya itu wujud penampilan dia yang sekarang apa umur dia yang sekarang berapa gitu ya saya penasaran gitu ya saya penasaran rasa ingin tahu gitu cuy oke dan setelah ini kita akan melanjutkan lagi yang part kedua cuy ya Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di